हेलो गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube channel T S gamer में गाइस तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे तो गाइस आज हम लोग बताने वाले हैं कुछ फैक्ट मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो फ्री फायर मैच में आई है फ्री फायर में नहीं आई है तो गाइस पूरी वीडियो देखना उससे पहले क्योंकि कहना चाहूँगा अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन करके मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको एक्सरसाइज लिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो गाइस जो पहली ट्रिक आई है जो मतलब पहली की आई है जो ट्रिक वो मैं आपको करके दिखाता हूँ गाइस तो अपने दोस्तों में जल्दी जल्दी शेयर करो गाइस और लाइक करो लाइक किया मैं सिक्सटी लाइक लाइक नहीं किया लाइक कर दो तो गाइस पहले आप देखो अपनी आईडी जब जाते हो तो ऐसे दिखता है हाँ बिल्कुल ऐसे तो गाइस अब आप इमोट भी मार सकते हो जैसे अभी दिखा रहा हूँ कुछ भी कुछ भी बिल्कुल ही रियल लेकिन Free Fire Max only for Free Fire Max not for Free Fire guys देख सकते हो बेहतरीन ट्रिक है ना तो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ trick number two guys trick number two है गाइस कि जो एक पेट होता है पेट इसको अगर हम ऐसे हिला देंगे तो हमारे आईडी में वो ऐसे दिखेगा तो गाइस पहले रुक जाओ पहले मैं इसको थोड़ा सा इस तरह सीधे कर सीधे कैसे है सीधे हम गाइस तो बिल्कुल ही सीधा है तो गाइस हम थोड़ा सा इसको टेढ़ा करेंगे देखो ऐसे कर लेते हैं देखते हैं दिखता है कि नहीं ओ भाई म्यूजिक तो भाई साहब ये तो पूरा टेढ़ा हो गया गाइस कितनी ओपी चीज लाई है रीना वालों ने कितनी ही ओपी गाइस ये टेढ़ा हो गया अब देखते तो पीछे कर देता हूं ये देखो अब देखते हैं ये देखो गाइस पीछे भी हो गया पर कितनी ही बेहतरीन चीज है आप अपने दोस्तों को ऐसे करके चौंका सकते हो भाई उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके और प्रेस कर दो जैसे मेरी हर इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले तो गाइस चलिए टिप नंबर 3 की तरफ साइज स्ट्रेट नंबर थर्ड है कि अब हम इमोट करके मेडिकेट नहीं मार सकते गाइस अब हम इमोट करके मेडिकेट नहीं मार सकते तो चलो चेक करते हैं इमोट करके मेडिकेट मार सकते हैं या नहीं आओ आए हैं फ्री फायर कार्ड लगाते हैं चलिए शुरू करते हैं ये देखो गाइस चेक कर लेते हैं देख सकते हो वन प्रोग्राम जैसा है देखो गाइस अब देखो रिमोट करते हैं देखो गाइस अब इमोट करके अगर मेडिकेट मारोगे तो नहीं लगेगी व्हाट व्हाट द फक नहीं लग रही गाइस अब रिमोट करके मेडिकेट नहीं होगा अब चाहिए कर लो गाइस इमोट करके मेडिकेट नहीं होगा तो गाइस ये बिल्कुल ही खराब अपडेट है गरीना वालों की तरफ से तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ तो गाइस ट्रिक नंबर 4 है कोई बैटल रॉयल गेम स्टार्ट करो और लॉबी में बंदे के ऊपर चलो फिर जादू देखो ऐसा एक बंदे ने मुझे कमेंट किया तो मैं उसको चेक करता हूँ चलिए करते हैं चेक बरमुडा लगा लेते हैं बैटल रॉयल में भाई देखते हैं क्या होता है पहले तो इमोट नहीं होता था अभी भी नहीं होता मुझे पता है गलत ट्रिक होती है चेक करते हैं ओ भाई ओ भाई साहब इमोट हो गया गाइस इमोट हो गया कितना ही मजा है मतलब गरीना कुछ हटाया कुछ अच्छा तो पूरा गरीना वालों में और बढ़िया गरीना बहुत गरीना गाइस ये थी करेक्टर जो बॉम्बे ने दी थी बहुत ही ओके तरीके से थी गाइस उससे पहले एक बार और कहना चाहूंगा चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो गाइस तो गाइस देखिए और दिखाना चाहता हूँ मैं ये देख सकते हो मतलब मेरे पास अभी नया आया है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हूँ और ये बात बिल्कुल सही है लेट्स बी पैक मैक्स में एयर ड्रॉप नाइन्टी फाइव का आता है नाइन्टी फाइव रुपीज़ का उसमें टू नाइन्टी नाइन डायमंड जो भी रहेगा लेकिन फ्री फायर में नाइन्टी रुपीज़ अगर कभी भी एयर ड्रॉप लेना हो तो फ्री फायर से लेना क्योंकि उसमें कम प्राइस में आता है तो गैस मजाक नहीं गाइस अगर देख लेना एक बार ट्राई करके अगर नहीं हुआ तो आप मेरा वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना कोई दिक्कत नहीं नाइन्टी फाइव का आएगा और उसमें आएगा 90... का आएगा इसमें फाइव का गाइस बिल्कुल रियल ट्रिक है गाइस बिल्कुल रियल है गाइस उससे पहले प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक है बस 60 लाइक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक